У столичній національній опері роздали нагороди учасникам міжнародного конкурсу Гран-прі Київ 2017 Участь у фесті приймали танцівники з 10 країн світу. Їхні вміння оцінював кращий танцівник сторіччя за версією Всесвітньої ради танцю Володимир Малахов. Серед подарунків для переможців стажування у балетних школах світу продовжить Олена Царенко. У третьому міжнародному конкурсі фестивалі Гран-прі Київ 2017 взяли участь 57 претендентів з 10 країн світу: Україна, Японія, Об'єднання Арабські Емірати, Америка. Першу премію вибороли українці. Репетирувала по кілька годин в день. Розповідає про підготовку до конкурсу 16-річна Олександра Панченко. Балерині з України вручили гран-прі фестивалю. Я дуже хвилююся. Я представляю глядачам варіацію Медори з балету Курсар. На конкурсі демонструють досягнення сучасної хореографії. За словами директора конкурсу Нобухіро Терада, гран-прі Київ це шанс для молодих танцівників з усього світу. Ми занимаемся третій год. В этом году участвовал в 10 странах мира Каждый год больше и больше становится участников. Не просто участников, э, приезжают очень талантливые дети. Це чудово, що гран-прі Київ відбувається втретє. Попереднє відбулося у 2015-му. Наразі ми маємо учасників не лише з України, а з Молдови, Німеччини, Сполучених Штатів і Норвегії. На сцені з юними талантами один з кращих танцюристів балету Володимир Малахов. Він був провідним танцівником віденського балету, національного балету Канади та Метрополітен Опера в Нью-Йорку. Сусідня рада танцю визнала його кращим танцівником сторіччя. Володимир Малахов керує державним балетом Берліну. З Німеччини Володимир приїхав до України готувати молодих людей до фестивалю. Я тоже даю приз Владимира Малахова, гран-при, и я показываю тоже фрагмент из моей хореографии, который был сделан специально для школы, вот фрагмент из балета «Ля Пери». За словами організаторів, переможці конкурсу стажуватимуться у кращих балетних школах світу. Олена Царенко, Вадим Тимофєєв, новини культури.